Wir melden uns heute zurück vom White Beach in Marlborough. Wir wollten euch jetzt mal kurz auf den Laufenden halten, da ihr es normal von uns gewohnt seid, dass wir relativ viel unternehmen. Äh, ja, ist hier ein bisschen anders diesmal auf den Philippinen. Ja, wir machen es eher mehr relaxter. Ja, wir haben jetzt einfach schon ja, nach 14 Monaten so viel rumreisen, immer was unternehmen und so weiter. Wir wollten uns jetzt hier quasi wir wollen eigentlich im Prinzip nur Urlaub machen, nur ein bisschen Strand. Wir machen zwar schon manche Kleinigkeiten, aber ja, nicht so viel. Wir sind jetzt auch insgesamt ja, knapp drei, vier Wochen hier. Ja, okay. Sowas bleiben wir insgesamt und danach gehen wir weiter nach Thailand. Da gibt es dann sowieso eine, noch eine Überraschung für euch. Ja. <laughs> ja, da freuen wir uns schon sehr. Und deswegen werden wir bei ein philippinisch bisschen. Gehen wir noch ein Stück weiter ist also vom Durchreisen her ein bisschen schwieriger. Es gibt zwar sehr, sehr viel zu sehen, aber man müsste halt immer auf die nächste Insel weitergehen und immer, ja, also entweder fliegen oder ja. mit der Fähre, wenn es überhaupt geht mit der Fähre, je nachdem und dann, ja, und da haben wir jetzt gerade nichts. Da wir Maulball eigentlich wirklich gut finden und ähm, das uns sehr gut gefällt, deswegen haben wir gesagt, bleiben wir einfach hier.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 Hm. Wir wollen Schlüssel noch zurückgeben, aber ich werde jetzt einfach hier hinlegen. Uns es jetzt wieder weiter. Yeah. Und wo gehen wir hin? Verraten wir euch noch nicht. Aber ah, wir haben hier noch was. Das wollen wir vielleicht empfehlen hier. Unterkunft. wie wir ins Nipa hat. Ja. Also wenn ihr als Low-Budget-Traveler unterwegs seid wie wir, für eine lange Zeit könnt ihr hier gutes Geld sparen und ist gleich am Strand ziemlich okay. Also ja, natürlich jetzt schön. kein hochkomfortables Zimmer, aber in Ordnung eigentlich. Völlig in Ordnung. Ja, schaut mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Wir äh, machen da, gibt es jetzt immer mehr Berichte und wir hauen da immer äh, unsere Unterkünfte rein und so weiter, falls euch interessiert. Ja, wir sind ja sehr günstig immer unterwegs. Falls ihr da gleiche Interessen habt, schaut mal vorbei. Wir hauen das alles auf die Internetseite. Wir sind noch ein bisschen hinten dran, also es ist sehr viel zu tun. Also bis später. Okay, jetzt ist meine Login. Wir hoffen, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann denkt auch bitte daran, uns den Daumen nach oben zu geben. Das bedeutet uns wirklich mehr, als ihr glaubt. Unsere Weltreise geht weiter und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wenn ihr keine zukünftige Folge verpassen wollt, abonniert einfach kostenlos unseren Kanal. Bis dahin tut euch selbst etwas Gutes, denn ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.